を取り入れ元気いっぱい踊りますさあ皆さん準備はいいですか盛り上がっていきましょうよろしくお願いします 空れと海が白い涙に光る熱い影がじりじ胸を凍らすあの日見た夢のかけらを決して泣きくさないでここは聖なる楽園